Aho, aho, prin țara toată, urăm lumea talentată, creatori, inventatori, arhitecți, producători, aho, aho, poeți, artiști, designer și fashion stiliști, scriitori, compozitori, cei mai tari programatori. În noul an să aveți de toate, multă creativitate, să fiți mereu apreciați pentru tot ce inventați. Și ca să fiți siguri că toate drepturile sunt protejate, contați oricând și orice ar fi pe experții AGP. La mulți ani!